ਲਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਦੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਲਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਦੇ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਾਈਕੀ